Yang ketiga Mendoakan keselamatan mereka ha, Tuan-tuan jangan lupa ni doa Doa Doa doa anak yang soleh ni hebat Doa Allahumma ghafirli Zunubi Wali walidayya Warhamhuma Kama rabbayani Sagira Doa ini hebat Siapa yang doa ini yang kita baru ya tuan-tuan pun selalu baca Rabbir Firli Wali Walidayah semua ini kata ulama kalau ayah maupun ibu tengah kena seksa sama ada di kubur maupun neraka dan sebagainya dengan syafaat doa tadi Allah ringankan azab hmm. jangan main-main tu doa lah doa doa dia akan jadi teman ibu kita dalam kubur teman mak kita tapi kalau ayah dan ibu tu dah masuk syurga memang mak ayah tu memang jenis soleh meninggal masuk syurga anak tu tetap doa yang sama ampunkan dosa mak bapa aku doa dosa aku semua apa jadi Allah akan angkat darjat mak bapak dia darjat syurga ke syurga yang lebih tinggi. Oh, ni hadis ni. Hadis riwayat Muslim, Nabi sebut. Allah angkat darjat mak ayah dia. Untung oh. Yang seronoknya ahli syurga tu pun dia tak tahu tau. Dia pun tak tahu, dia pun eh. Ni contoh ni contoh, contoh tau, contoh nak bagi bunda faham. Elok-elok baru masuk syurga, dapat kunci bilik semua, baru rehat-rehat, buka TV, relax, bagi atas katil, tak semayang dah dalam syurga. Relax. Tiba malaikat ketuk pintu. uh, tuan Haji yang sekian. Ayah saya. Ah uh, uh, minta bungkus beg semua. Eh pasal apa pula sedap-sedap tu tengok TV ni mah. Uh, ni perintah Allah Taala naik uh, lagi tinggi punya bintang tujuh punya tujuh bintang. Huh! Biar betul. <laughs> Biar betul malaikat ni. Saya dapat syurga pun kira okey dah ni. Ada pula naik tinggi-tinggi lagi pula. Lah ni sungguh. Ni perintah ni bukan saya pandai-pandai. <laughs> Ah kemah beg siap nak tanya juga macam mana saya boleh diangkat darjat naik tinggi-tinggi sangat ni apa kata Allah bistighfari waladukalaka kerana anakmu yang suka sangat minta ampun pada Allah untukmu anak kau punya pasal ni siang malam dia minta ampun jadi aku menurut perintah lah kau ha, siap barang naik atas nak naik tak naik ni ha, ah, ok ok ok, okay. <laughs> naik naik naik atas Oh, seronok tuan-tuan. Kita kan duduk dalam kubur nanti kita bukan tahu anak kita buat apa di dunia dia doa kita. Kita pun tak tahu. Tapi beruntung. Siapa yang ada anak jenis suka doa untuk mak ayah dia daripada dunia lagi, untung. Untung duniawi, untung ukhrawi. Selamat kita. Ah, jangan tinggal ya adik-adik ni semua doa. Jangan lupa ya. Allahumma ufirli. Cuba sama-sama. Allahumma ufirli. Zunubi walidayya وارحمهما كما ربياني صغيرا كما ربياني صغيرا ha, tu nasyid tu ustaz buat sendiri tu lagu tu untuk pertandingan nasyid sekolah peringkat Selangor itu <laughs> Alhamdulillah ha, kalah lagu tu hmm. tapi tak apalah nyanyi sedap kan? sedap <laughs> sedap sendiri sudahlah itu yang ke tiga.